niyo susubukan ang inyong kasangkay, huwag niyo susubukan. gigigil ako, nang gigigil ako, nanggigigil. Okay, mga kasangkay, ilo, ilo, ilo, ilo. Mag-uumpisa na ngayon mga kasangkay, ang The Battle of Flip Challenge natin ngayon mga kasangkay, no? So, siyempre, andito ang ating mga kasangkay. <laughs> okay, okay ito naman go. tayo ang ating ano. Be, be, be. Ah! Dala, dala, dala. Okay na, ready. Sample pa lang yan. Okay, ready. Pila na, pila na, pila na. Excited na kami dahil sa kainan na ito. Ida, kasama na nito mga karakay ang hapunan namin. Kung sino ang hindi makakain ay hindi makakapag ay hindi makakapaghapunan ngayon mga kasangkay. So siyempre mga kasangkay, dito dito tayo, dito tayo, dito tayo. Hindi tayo okay, tumakay. let's start na, okay. sige. Okay, unahin ninyong kasangkay mga kasangkay. <laughs> Kurag! <laughs> Kurag! Ay! ay, ay, ay. ay. ay. Uy! <laughs> Bye. <laughs> Grabe. Oy, pa hindi pagkabukta, oy. Ay, gamay mo gamay mo kahungan. Mabili oh, din, na sige na din. Kaya buso ni mama mo ano ang kanon. Pero wala na ina din. Kumuli ko do. Kura ko. Ah, ay gapon. Grabe ba? Ah! Oh! oh! Hindi mo tayo. Bagay, mga pangkoy, dahil pali na nun ako haw. May kapag gani ka kaon. Pwede haon ka tayo. Ito, ubod kami nanay. Ate, duwa ka chance. Duwa ka chance. Sige na. Oo, nasi na. No chance ah. Oh! For the first time. Ate lang. Hindi na dapat. Hindi, two chance. Two chance. Oh, lukaw itong gawa. Ano, ano? Dinawang kita ni Sian. Oh! Ah! Ah! Alin na na yan! Alin na na yan! <laughs> Grabe ba, gituha pa! Nasyaanong gitya! Balik sa to! Balik sa to, Sian! Ay! Balik sa to! Wala, magigapon mo ang tao. Bisan maliit ako nga. Diyaon na nakadaog! Anay na nakadaog ulit! Ha? Ala, mala si Manangin nakaano. Ikaw naman! Ikaw ba? Ay, doon eh. Ah, Siga! One chance lang malang mga iban. Tindog na regalo. Ay, lapit na lang, Jed! Sayang, sayang! Tindog na. <laughs> Nakita niya ko nung mani. Aba! Ay, isa pa. Nasigan din. Ay, kapit. Langay-langay lang ang muna. Makaako yung tuntuod niya ako niya. Ha? Yung hindi ako nakakita. Ay, bago ka lang, di ba? Uy, dito ko yan. Nag-iulay ah. yung manok. Ah? Wala kang problema kung matukan ta, may tubig man. <laughs> ah, wow, wow, wow. Ah, wala, ang tutsan. Wow. Ate, nahulog pa. Sayang. Dapat recharge ito. Ay, sige, isa pa. Doon lang. Oh, sunod ko kay Sapa. Ah. ah, kanamit. Ito, kadong-kadong. Kaya nasang kaon ni Nanay Len. Solve na yung ah, solve ng panyakon. Ako to chance lang pa. Ah, to chance na kamuda. Mana. Galug, galugtad oh, na ba? Sige, sige. Panahon sa turbatol ba? Last time. Ikaw na! Uy, dumaubos na ni Manang din ang ating pagkaon. Dani, ako na balik-balik. Sunod kay Sat. Tinguhaan nyo kung makadaog ka mo eh. Kuya! Tinguhaan nyo. Ako nila. Ako nila. Wala na si Sat. Kabalik ah. ko karong urot. Gilitanan mo. Bukog! Ah. Ini dong kayaknya mana ngirin, Bapak cari. Si Gayu udah abulus Ayo. ka. Tao. Idok ka. Ay! Nakapakindog na dyan. Ano ka? Sa Bali na daw. Ano ka pa? Nainip pa siya magaling sa bangko. Matindog ka na hindi. Kaya nakatindog na sis. Why to? Why to? Ginsalo ko kay kanatlo. Why? Daog ko to. nalisay na. <laughs> Ganda. na lang ko din mag-intra sa sunod. Alam, hindi yung mag-dumapsup. Ay, magkunin na. Katuwa mo na akaan! Wala siya! Elinat, kakaisa pala kong kakaon. Ako kaisa pa ko pero tunog-tunog. Ay, nakatawa na. Ah, Why not yan? Why not yan silindin? No, never. Ginabalag yung give up. si Mia, wala pang ginawa. Dere, dere, kita na kita ang camera. chance, Mara. Two ano chance lang, two chance. Ano Sa ano ka na namin? Ako din ako ulit. Ako ang kalabi na. Ako eh. ang kalabi na. Wala, tawa ka. Wala. Ahem. Enjoy my meal. Uy! Walang! Uy! Tama na kahapon. Ay, ay, ay. Ala, kawat. Hindi nila kaya. Ako sunod kayo sa winner. Oh, oh, sige. Dalian! Dalian! Parang kakanda ka paula Ah! Say goodbye. Dali na, Nay. Ano siya? Ano siya, Mama? Ano na ginagawa yung parentahan nyo ko din, hindi ko kakaon bisang buko. Ah! Tindog na. Hoy, sunod ko bala kayo sa tara. Ay, kagago! Balda na ha! Balda na Ay, ano ko gan? Makaon ako na corn beef. Ay, Ay, ay, ay, suara daw din nagkapatindog aw. Oh. Sunod ko ni Mami ah. Sunod ko. kaon ni si Dindin oh. ang uwi manin nakabaog. Ay, ay, ay. Si Tita Lia. Dali na dai. Mar na pipe, eh. wala na tawo. Hoy, ako dai. Diri diri pila diri oh. Dali ko na kamo daw. Siyan ma. Ang mm. oh! lapit na lang. Oh! Laki! Laki! si Isabela. Ay, way pa to! Hala, si Yan. Ah, way pa to! Ako ko ba? Ako mo lang tinatay eh. Sila yan, kadugay kay Silan man. Siyempre ka paninguha man nga makadaatin dog. No, dapat ako gigabusong ko. Ay, luka ano na kabita ya. Ay, pre, wala telen. Aray. Ka. Ah, sa lagtag yan tatay ya. Ah. Dindiri ka din okay, tatay. <laughs> Makatindog na si baby. Wala pa na kayong tara si Muma. Ay daw bago ka malagaling ka no? Gagaw ka pagani ka ni Imo yan. Kaya pila ka rin tira ba? Ako sa likod natin. Likod ni Mami ko ah. Intra! Ano day? Makauna niyo ko. Pakanaan niyo ko. Alay nun. Halina na lang, halina sa nang away, si chu away. Naantik pa na makahalin kung meron ka naman. Oo. ang bangko nila. 50 na bangko. Okay, newcomers. Lima ka flip ah. Damo damo tubig. Hindi sakto na. Sakto man. Dua. Tatlo. Wag gidi ka kaon. Sup ay. Kulo, Oh, last chance, last chance. Sup ay. Sakit na lang. Ano ne? Aray lang gali, mahulat lang. Hindi kaya dolom na. Hindi kaya ubusan sa... Uy! Umano, matipa ang lamsa. Ma, ito ko naman yapon si Carlo. Lambok. Kailangan ambok, kay birthday ni ambok. Sino ni ambok? Ano ba puli? Bangunan ko lang. Pupunta mo sa balikod. Tabangan ko na nalilito disyo. Tangkay, salamat. Wala na nagsapak niya. Hala ang maniom, nakabutan ka noon.